قصيدة من لذة الحنين إليك للشاعرة دكتورة أمل العربي من لذة الحنين إليك من لذة الحنين إليك تراقصت عروس النيل على سطح الهواء وهبت وهبت رياح الشوق على أرض الغرام وهبت رياح الشوق على أرض الغرام في بنشائم العشق فوق معابد العشاق ونسجت الخرافات ونسجت الخرافات قصصا من وحي الخيال ورسمت على أساطين الجوى رموزا سترت بطلاسم ذي هنا هنا رقصت عشار إلهة الحب وهناك غنت أفردت إلهة الزمان وكتبت بخطوط العباقرة أجمل الكلمات فهنا حرف من خط المسمار وآخر من خط الكوف البسيط وتلك أبيات وتلك أبيات من نزل الثلث شكلت داخل سبيكة من الذهب وغطيت بأوراق اللوتس المزروعة على شاطئ القمر وتلك أبيات من نزل الثلث شكلت داخل سبيكته من الذهب وغطيت بأوراق اللوتس المزروعة على شاطئ القمر ورسمت داخل لوحات ورسمت داخل لوحات من خطوط العجم وترجمة إلى أشعار بلغة العرب مع الدكتورة أمل العرب